C'est beau ça, dis donc. C'est la première fois que tu fais ça La première fois. Ouh. J'ai des bons maîtres, donc euh, ça va. Bye. 两百来了，走。 Alors entre 5 et 8 mm d'épaisseur, vous hein, avez été briefé Non, non, ça va. Là, t'inquiète pas, c'est parce qu'il y a une boîte sur le bout <laughs> Donc là, on a enduit euh, avec un enduit terre, terre-sable, sur une barbotine qui était posée sur euh, du terre-paille léger en isolation du petit chalet en bois. Alors on mouille bien le support. Et on pose du bas vers le haut. Toujours compliqué de faire dans les coins là. Ah, quand on fait des enduits, il y a 50% qui est agréable à poser. Le reste, c'est dans les coins, sur les bords à quatre pattes, à l'envers, les mains au plafond.